Ciao amici, benvenuti al mio canale YouTube. Io sono Elisa, 5 anni e mezzo. Insieme ci divertiremo un mondo. Oggi facciamo i soffioni. Per questo ci servono. Ci serve un cartoncino rosso, un rotolo di carta che si taglia così una spazzola per lavare i piatti e un po' di pittura bianca e un po' di pittura verde. Per il primo disegno usiamo il rotolo di carta. Cominciamo. Immergiamo bene acque facciamo anche l'altro gocciolare un po' dopo si fa così dopo facciamo così adesso facciamo il gambo con il verde finito lo mettiamo ad asciugare il secondo disegno usiamo la spazzola cominciamo lasciamo e facciamo in gambo cuccioliamo un po' sistemiamo facciamo anche delle ampie pasta, facciamo l'ultimo e abbiamo. Finito! Ecco qua i miei lavori fatti in modo diversi. Quale preferite di più? Sceglietelo! Bye bye! Se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella. Bye bye!